Soy el papá de Richard Manuel Méndez López, tuve un hace 23 días hoy, tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad tenía Robert? 21 años ¿Dónde residía Residía aquí en la Avenida Libertad, frente al Colegio Santa Rosa de soy el papá de Richard Manuel Méndez López, tuve un hace 23 días hoy, tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró se luchó, se luchó y no logró. ¿Qué edad tenía el joven? 21 años tenía. ¿Dónde residía aquí? Residía aquí en la Avenida Libertad, frente al Colegio Santa Rosa de Lima. Soy el papá de Richard Manuel Méndez López, una 23 días hoy, tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad tenía Robert? 21 años tenía. ¿Dónde residía aquí? Residía aquí en la Avenida Libertad, frente al Colegio Santa Rosa del soy el papá de Richard Manuel Méndez López, Tuve un hace 23 días hoy, tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad tenía 21 años tenía. ¿Dónde residía aquí? Residía aquí en la Avenida Libertad, frente al Colegio Santa Rosa de Lima. Soy el papá de Richard Manuel Méndez López, hace 23 días hoy, tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad tenía 21 años ¿Dónde residía aquí? Residía aquí en la Avenida Libertad, frente al Colegio Santa Rosa de